בבלוג האחרון בניו יורק. הייתי כולה. היינו בקנדה, היינו בטורונטו. אוקיי, סבבה. טורונטו זה בקנדה. היינו בברוקלין. אבל עכשיו זה נגמר. אה, איזה חמוד! אוקיי, וואו. <laughs> אוקיי, אז אנחנו במקום מדהים בסנטרל פארק. תסתכלו את זה. זה מטורף, וקודם כל, ועוד כמה זמן, אתם רואים את זה? עוד כמה זמן אני אראה לכם בעצם הלוויה, סתם, עובדים עליכם. אוקיי, אז מה שרצינו לעשות פה, יש, אני יודע שיש פה רעש, אבל עם המוט הזה פה, ויש פה גם עוד אחד פה, אני רוצה, אנחנו רוצים, אתם מכירים את האלה בתל אביב, שמותחים כזה חוט ומנסים ללכת עליו? אה, כן, זה מה שאנחנו עושים. קנינו את זה תמורת 50 דולר, אני באמזון, אני, יור... אני אתן את זה ב description. כמובן שאמזון הם אמ, רק אה, הולכים למקומות של ארה"ב וכאלה, אז אה, מישהו יצטרך לשלוח לכם את זה שנמצא בארצות הברית, אבל בכל מקרה בואו נפסיק לחפור, בואו נקים את זה. משקפיים כאילו? מלא עבודה קשה, אז סוף סוף אפשר לעמוד על זה, זה בטוח. בואו נעשה את זה. אוקיי, אז אחרי מלא עבודה קשה, אז סוף סוף אפשר לעמוד על זה, זה בטוח. בואו נעשה את זה. אז עוד מעט מתחיל גשם, אז אנחנו צריכים לצאת. אבל בכל מקרה, הולכים לאכול. אנחנו צריכים לעשות לילה לבן. היי אורי. אנחנו צריכים לעשות לילה לבן בגלל שיש לנו טיסה בבוקר, ואם אנחנו נשן אז יהיה לנו כוח לשם שינוי. ואנחנו לא נוכל לישון בטיסה, אז עכשיו די מאוחר, אורי. מה, אתה יודע מה השעה? רגע. אורי בודק לנו, אורי אין בודק. אין לי מושג. אין לי מושג. אה, אז אנחנו צריכים לעשות מין חצי לילה לבן כזה, בשביל שנוכל להירדם בטיסה, וככה להעביר לנו את הזמן. עזבו חבילות, בואו פשוט נלך. תודה על העדכון, תשע וחצי. אוקיי, אז סיימנו את הארוחה. אה, לא רציתי לעשות איזה ולוג, זה סתם מציק. דבר על הקריצים. כן. אז אימא שלי, אה, לא בטוב, היא אמרה, היא אמרה שם, לא יודע אם שמעתם, לא, לא אותה, אבל אמ, אה, וואי, כמעט נפלתי. <laughs> עזבו גמגומים, בקיצור, אכלנו בקינוח גלידת... תה. תה? טעם תה ירוק, גרין טי אייסקרים. מה שהם אמרו. אוקיי, אז הרגע הבנתי, יש לי לואו בריא במצלמה, אבל בכל מקרה, אנחנו נסיים את הלילה אמ, ונתראה מחר. אנחנו פה בוושינגטון פארק, ונצלם לכם קצת. אנחנו פה בדיוטי. אני בתוך המטוס.